mana ilm fazli haqida gapiriladigan bo'lsa ilm uchta harfdan tashkil topgan ayn lom mim harfidan tashkil topgan ulamolar ajoyibda olimlar har bir narsaga ta'rif berishadi shunga o'xshab ilmga ham ular ta'rif berishgan al aynu huval uluvu oliylik degan ayn degan harfni o'zi oliylik degan narsa vallomu lutf degan lutf degani o'ta noziklik daqiq jihatlarini bilishlikni lutf deydi buni lutfni yana ham ma'nosini yaqin tushunishinglar uchun allohni latif degan ismi bor shu latif degani kalom sharifda latifun xabirmi deb kelardi oyat kalimalarda shunga mufassir ulamolar o'ta bir ajoyib misol keltirib qo'yishgan sodda misol lekin shunaqangi tushunarli latif degani alloh taolo nozik narsalarni ham biladi o'ta nozik jihatlarni ham hamma narsani biladi unga zarbul masal qilib aytildiki qop qorong'u zulmatli kechada qop qora qumursqani kichkina mitti qumursqani katta qop qora harsang toshni ustida yurayotganligini alloh biladi deydi shu allohni latifligidan shu endi u kechasi qorong'uda uni hech kim juda katta narsa kerak uni ko'rishlik uchun orqasidan hobir degan nima degan narsa o'sha g'imirlab ketayotgan qumursqa boru deydi nima niyatda ketayotganligini ham biladi uni ichida ko'nglida hayolotida nima planlarni rejalarni tuzib yurganligini ham biladi alloh deydi nima lutf degandagi o'sha lomni lutf degan nozik jihatlarini ya'ni mehribonlik yumshoqlik degan ma'noni ifoda qiladi mim degan mag'firat degan ilm sohibida hozirgi aytilingan narsalar inshaalloh jamlanadi ilm o'qiydi oliy ko'tariladi muloyim bo'lib qoladi tabiatan keyin uni gunohlarini mag'firat qilinadi ana endi ilm bilan ko'tarilinganligi misolda kerak qur'oni karimdan misol keltiramiz birinchi o'rinda insoniyatni bobosi odam alayhissalom boqing nima bo'ldi alloh taolo hali yaratmasdan turib odam alayhissalom yaratmasdan turib maloikalarga aytdi man dedi yer yuzida insonni xalifa qilmoqchiman odamni dedi maloikalar nima deyishdi kalomi sharifda turibdi أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك deyishdi endi bu joydagi ilmni qaydan o'rganishgan u lavhul mahfuzni ko'rishgan boshqa degan fikrlar bor yer yuzida buzg'unchilik qiladigan fasod ishlarini qiladigan qon to'kadigan odamni xalifa qilasan deyishdi alloh taolo bularni gaplariga raddiya qilib man bilgan narsani sizlar bilmaysizlar keyin qachonki odam alayhissalom yaratdi yaratgandan keyin maloikalar bilan birga turgan joylarda ba'zi bir narsalarni so'radi alloh taolo ya'ni maloikalardan so'radi aytdiki ambiuni dedi kalomi sharifda mana bu narsalarni ilmini manga xabarini beringlarchi dedi farishtalarga aytdi ular deyishdi nima deyishdi ular aytishdiki robbimiz bizni san bizga bildirgan ilmdan boshqa bilim bizda yo'q deyishdi shunda alloh taolo odam alayhissalomni sharaflarini shu yerda ko'tarmoqchi bo'ldi ketirdi odam alayhissalomga qarab aytdi ya adamu ambihum bi asmaihim dedi ey odam mana ular bilmagan narsani siz aytib bering odam alayhissalom hammasini dona dona sanab berdilar mana shu joyda ilm bilan darajalarni shundoq ko'tardida maloikalarga nima qildi sajda qilinyapti mana shu ilm bilan ko'tarilinganlik endi bu payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom hadislari qur'oni karim oyatlarini hammasini o'rgansangiz ilm bilan mujassam bizni dinimiz ilm dedi unga yana ham soddaroq sizga eng sodda misoldan keltirsak ilk nozil bo'lgan oyat nima bo'ldi ibtiro bo'ldi o'qi degan rasululloh risolat sohibi bo'lganlaridan keyin u kishiga ilmul avvalin val oxirin bo'lib judayam hamma tomon dunyonikini oxiratnikini jannatni do'zaxni ilmlarni o'rganganlaridan keyin robbimiz nima dedi toho surasida va qur robbi zidni ilman dedi butun dunyo bu kishiga tobe bo'lgan payg'ambarimiz hamma payg'ambarlar tobe lekin shunchalik maqomdagi zotga ham alloh taolo aytyaptiki mani ilmimni ziyoda qil deb so'rang mana bu ham ilmga taalluqli oyat endi dunyoviy munosabatlarga oladigan bo'lsa boshqa millatlarni ham ilm darajalarini ko'tardi hatto kofir ilm bilan darajasi ko'tarildi kerak bo'lganda gardanini qilishdan qutqardi unga siyratga qaytamiz siyratda rasululloh bir qancha asrlarni ushlab kelinganda payg'ambarimiz har turli uslublar bilan rahmatlari keng bo'lganligi uchun san buni bilasanmi bilaman desa bor ozodsan san buni bilasanmi bilaman ozodsan o'sha singari kim ilm biladi hatto o'zini tilini musulmonlarni bolajonlarga o'rgatib qo'ysang ozodsan dedi o'shanaqa bo'lib bitta ilmni orqasidan nima bo'ldi gardan ozodga aylanib ketdi yana fotiha surasi shu bugun to'rtinchi kursimizda dars ketayotganda bitta hadis chiqdi o'rgandik sahobiy ikrom sad ibn muallo degan sahobiy aytyaptilar man namoz o'qib tursam mani rasululloh chaqirib qoldi rasululloh chaqirgan joylarida namoz o'qib turib javob bermadim namoz o'qib bo'ldim tugatdim keyin keldim ya rasululloh siz meni chaqirdingizmi dedi desa mundoq qaradilarda sani man chaqirganimda mani o'z kelishligidan kelishlikdan nima to'sdi dedi nima kelma deydi desalar u kishi aytyapti man namoz o'qiyotgandimda payg'ambarimiz aytyaptilar alloh taolo aytmaganmi agar alloh va uning rasuli sizga hayot baxsh etadigan narsaga chaqirsa javob beringlar demaganmi eshitmaganmisan o'shani e bilmanman dedi deyodan keyin payg'ambarimiz aytdilarki hozir dedilar sani masjiddan chiqquninggacha qur'ondagi eng buyuk surani o'rgatib qo'yamiz keyin aytadilar kishi sahobiy haligina dedilaru shundoq qo'limdan ushlab indamayman yetalab masjiddan chiqib ketyapti yaqin eshikdan chiqib ketay deganimizda ya rasululloh hozir manga shunaqa dedingizku masjiddan chiqquningacha man senga qur'ondagi eng buyuk surani o'rgatib qo'yaman dedingizku a o'rgatmay chiqib ketyapsiz deganda gapirdi nima deb beramiz ha deb alhamdulillahi robbil alamin o'sha qur'ondagi eng buyuk sura va manga berilingan buyuk qur'on shu mana shu voqeani qarang mana man bitta hadis aytib beryapman sizlarga e'tibor qiling rasulullohni hamlari g'amlari tashvishlari nima bo'lgan bilasizmi oldiniga la ilaha illalloh dediray deganlar makka davrida faqat la ilaha illalloh de najot topasan de najot topasan shundoq madinaga o'tgandan keyin hammani ilmga boshqa narsa ilmga o'rgatishga targ'ib qildi hattoki ba'zi bir sahobalarni nikohlaganlarida nimang bor desa hech narsa cho'ntagi bo'mbo'sh dedi hech narsang yo'q qur'ondan nimani bilasan man uni bilaman shu kelinchakka shuni yodlatasan ilmmi shu ham